मशीन टीएनटी लॉन्चर कैसे बनाते हैं माइनक्राफ्ट के अंदर तो आ जाइए तो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाते हैं वो टीएनटी सिंबल लॉन्चर आपको बता दूं आपको इसके लिए क्या क्या चाहिए पहले आपने पिस्टन क्या आपको पिस्टन पहला स्टिकी पिस्टन दूसरा स्लाइम ब्लॉक तीसरा तीसरा है repeater break. recording is also these Stop clicking